Parabéns para você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida nessa data querida, muita felicidade. dois e quem tá com três? E aí, Ninguém tá com dois nem É 32, cara. Hã? É 32. Não vale, não vale. Quem tá com dois anos e quem tá com três? Ninguém tá com dois nem é três. É 32, cara. O que é isso? Você tem que me dá um monte de microfone para cantar, a chance de eu ali. Pra ver se ele segura ele, sabe, né? Os caras dele, né?